Oh, Camilo de la Estrella es el, mío padre, mío padre. Él me, pone con palos toda esta ropa, me, me pone para la vida. Es lo mío padre. shit!